Scăderea cu trecere peste ordin este atunci când unitățile descăzutului sunt mai puține decât unitățile scăzătorului. Să luăm un exemplu. În parcare erau 12 mașinuțe și au plecat 4. Câte mașinuțe au rămas? Pentru a rezolva problema scriem operația de scădere. 12 minus 4 să ne amintim, numărul din care se scade 12 este descăzutul, numărul care se scade 4 este scăzătorul, iar rezultatul scăderii, ceea ce trebuie noi să calculăm, este restul sau diferența. Observăm că din unitățile descăzutului nu pot să scad scăzătorul. 2 minus 4 nu se poate în mulțimea numerelor naturale și atunci îl voi descompune pe 12 în câte 10 și unități îi corespund. Iată, 12 se descompune în 10 plus 2. Acum pot ca din 10-a descăzutului să-l scad pe 4. 10 minus 4 este egal 6. Iar lui 6 trebuie să-i adaug acum unitățile descăzutului. 6 plus 2 este egal cu 8. O este tocmai rezultatul exercițiului nostru de scădere. Pentru a calcula rapid, putem proceda și altfel. Să descompunem scăzătorul în atâtea unități câte are descăzutul, adică în 2 și încă 2. Acum scad din descăzut unitățile sale, adică 12 minus 2 și apoi celălalt număr 2. Știm că 12 minus 2 este egal cu 10, minus încă 2, rezultatul este 8.